Willkommen zum Payas On Tour. Wir sind im Frankfurt Flughafen und wir fliegen nach Thailand, Hauptstadt Bangkok. Was machen wir dort? Begleiten Sie uns. Dann tschüss! Bevor wir so, so lang im Flugzeug sitzen, tanken wir zuerst unsere Energie mit Thai Food. Unter dem Terminal 1 gibt es ein Thai-Imbiss. Es heißt Tong Thai. Und unterwegs dachten wir an mehrere Thai-Gerichte. Aber leider war alles ausverkauft. Dann keine Alternative, einfach nur Fisch und Chips zu essen. Dann losfliegen. Wir sind jetzt in Thailand, in Suvarnabhumi Airport. Bevor wir zur Passkontrolle gehen, empfehlen wir Ihnen, eine Seite zu genießen. Hier stellt die Kunstveranstaltung von bekannten Thai-Künstlern unsere Lifestyle und unsere Thai-Kultur dar. Und manchmal kann man die frische Orchide als Dekoration auf dem Wand finden. was steht alles, das ist auch normal bei uns zu essen. Und da äh, ist diese Mara. Ist dieser Marum. Marum. Heißt das. Und die ist, das kommt aus Süden von Thailand. Das ist Sator. Und hier ist Pasali. ปลาช่อน ปลาช่อน ปลาปลาอ่าไม่ใช่ปลา ปลาช่อน ปลาช่อน Und hier ist Kai Palo. อย่าให้รถวิ่งแล้วมันนั่งอยตกหนักมากตอนนี้เดี๋ยไป้่างเมีจขายงในเซเว่นลูกค้าที่ใจกอุ้ยอุ้ย สูงเบบสย เนี่ย เดินใส่บาทเลยนะ